Обнародованные вчера выводы корпорации «Аламаз Антей» о возможных причинах авиакатастрофы пассажирского «Боинга», произошедшей 17 июля 2014 года, конечно же, вызывают интерес, и они будут в ближайшее время запрошены у представителей концерна и, естественно, тщательно изучены и приобщены к материалам следствия. Но ну, а хотел бы э, напомнить, что ранее в рамках расследования этого уголовного дела следствием совместно с оперативными службами были получены показания у гражданина Украины, который добровольно пересек государственную границу Российской Федерации и, еще раз хочу подчеркнуть, изъявил добровольное же желание сотрудничать с российским следствием. Так вот, при допросе в качестве свидетеля он сообщил, что проходил службу в ВВС Украины, и ему известно, что 17 июля 2014 года после обеда на боевое задание вылетел самолет Су-25 ВВС Украины, пилотируемый капитаном Волошиным. Так вот, этот указанный самолет вернулся на аэродром с пустым боекомплектом. При этом Волошин пояснил своим сослуживцам, что, вот прям цитирую его слова, самолет оказался не в то время, не в том месте. Позднее свидетель узнал, что в тот же день потерпел крушение гражданский самолет с пассажирами на борту, принадлежащий малазийской авиакомпании. Э, первоначально этому свидетелю на территории России была обеспечена государственная защита. Его показания были тщательно проверены следователями, в том числе и проведены исследования на полиграфе. Но вот поскольку сейчас появляются все новые доказательства достоверности слов свидетеля, ну и, конечно же, с учетом различных вбросов, касающихся сомнений отдельных ангажированных средств массовой информации в реальном существовании этого свидетеля, а, вот на данном этапе мы приняли решение раскрыть информацию о нем. Этим свидетелем является гражданин Украины Агапов Евгений Владимирович, который проходил военную службу в должности механика авиационного вооружения первой эскадрильи бригады тактической авиации ВВС Украины. И сейчас он продолжает оставаться под госзащитой. В настоящее время следствием принимаются дополнительные меры, направленные на расследование версии, которую озвучил свидетель. Призвался на контракт 24 декабря 2012 года э, в Николаевскую часть бригады тактической авиации, а, номер части А4465, э, попал в подразделение первой авиационной эскадрильи э, на должность механика авиационного вооружения. Задача Задача была подвешивать на самолет авиационное средство поражения. Боекомплект. Понятно. Где дислоцировалась ваша часть э, в момент поступления вас на воинскую службу и в дальнейшем, значит, до того, как вы покинули расположение вооруженных сил Украины? Николаевская часть дислоцируется в Николаеве. Э, в мае 2014 э, года часть э, бригады была отправлена в Миргород командировку под предлогом учебно-тренировочных э, полетов вместе с самолетами было отправлено. Э, до июня, в июне, начало, эм, в середине июня был я направлен в командировку уже в Чугуеве, уже часть перебазировалась э, в Чугуев. Осуществляли вылеты, летали применяли боекомплекты. Две недели находились в Чугуеве, после перебазировались в Днепропетровск, в начале июля, получается. Э, самолеты регулярно вылетали э, на учения, как нам говорили, учебно-тренировку, под полигоном бомби. Э, и в середине июля примерно мы узнали, что самолеты Су-25 наши бомбят ну, Донецк и Луганск. Вот. По поводу 17 июля. Ну, если не желаете, скажите, да. По поводу 17 июля, в тот день, э, самолеты летали регулярно, так само, как и прежде. С утра э, начали летать. После обеда в воздух поднялись три самолета, Су-25. Э, два последствия были сбиты. Вернулся один самолет, летчик Капитан Волошин вылез из кабины, ну вот, находясь рядом с ним, э, спрашивал, э, спрашивали замечания тех состав по, по самолету. Ну вот, э, узнав замечания, дальше продолжили обслуживать самолет. Остальные летчики ну, в дальнейшем ушел он с остальными летчиками. Услышав фразу от него «самолет не тот», Летчики ушли в ангар. Мы продолжали обслуживать самолеты, самолеты далее продолжали вылет. Вот. Э, ближе к вечеру узнали, что был сбит в этот день Боинг, э, пассажирский самолет. Ну, вечером, ближе к ночи, уже к 11, к 11 ночи, э, крайний, приземлился крайний борт, мы обслуживали самолеты, подвешивали на него средства поражения, боекомплект. Вблизи ну, самолета находились летчики, э, руководитель полета Дякив, э, подполковник, э, и капитан Волошин. С ними были еще двое, их фамилии не знаю. Фраза была от Дякива к Волошину, вопрос был, что там с самолетом, на что Волошин ответил, самолет оказался в ненужное время и в ненужном месте. Вот. Ну и в связи с этими всеми словами и обстоятельствами самолета, ну, сбит, сбитыми Су-25. и, В общем, пришла мысль в голову, что это было по... Разговор был по поводу Боинга. Э, такой вопрос. А вот а какое вооружение ставилось на самолеты Су-25 в тот день 17 июля? в частности, как вы пояснили, на самолет Волошин. И э, имелось ли у, скажем, данного самолета э, технические характеристики и вооружения для поражения такой цели? Да, были, подвешивались на самолеты неуправляемые ракеты для работы по, э, по, по наземным целям, подвешивались бомбы, АФАБы, ФАБы, 250 АФАБов в тот были. Э, на один из самолетов тогда из, из той тройки был э, неуправляемая ракета С-25. Вот. На самолете Волошина была ракета С-8 и бомба Фаба 250 вместе с ракетами воздух-воздух Р-60, которые способны на расстоянии довольно большом захватить цель и сбить воздушную, воздушную цель. А какой принцип э, наведения данных ракет? Э, тепловое ракета захватывает тепло на очень большом расстоянии и может э, лететь до 10 километров за этой целью. А, ну, у других самолетов, вот, скажем, из, э, которые вылетали вот, вместе с э, самолетом Малушина, такое вооружение было установлено? Нет, ракеты эти 60 висели всего на двух самолетов из всех, которые находились на данном Днепропетровске. Угу. Второй самолет, на котором были установлены ракеты, кроме самолета Волошин, как вы пояснили, он вылетал? Нет, он не вылетал. Самолет этот с 60-ми ракетами вылетал только для сопровождения прикрытия остальных самолетов в воздухе, для защиты ну, от воздушных целей. То есть, если я вас правильно понял, 17 а, июля с э, единственным самолетом Су-25, который был снаряжен ракетами класса воздух-воздух, Какая 60 лет, да? Был самолет ловушка. Да. Супер. А, поясните вот такой момент. Значит, э, что касается, известно ли вам что-либо о наличии у ополченцев провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик э, авиации? Нет, таких э, фактов и, в общем, такого не, не, не слышали, ничего подобного.